昔いじめられてたことがその時代ムートンが流行った時代だったからもう雪をめっちゃ入れまくったりとかしてたの皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日は久しぶりにクッキング動画ということで全然あのミネストローネくらいからやってなかったので今日は豚汁を作っていきたいと思いますはいじゃあまず 具材をどんどん切っていこうと思うんですけどあんまり豚汁にさじゃがいもって入れないんだろうけど、まあ、これでお腹いっぱいっていうようなこうちょっとダイエットも含めた豚汁にしていこうと思うのでじゃがいもを入れていきますこんにゃくとあと豚バラとあとさ後ネギね長ネギを入れてっていう感じでやっていきます 現れているごぼうを切っていくんだけどこれ全部入れたら量多い気がするな今ねこれ今3時半くらいさて何分かかって <laughs> 私は豚汁を作ることができるのか前回なんかね何分ミネスローで何分かかったんですかみたいな声もあってねミネストローネは結構待つ時間がたくさんあったから あのそれも含めて調理時間が長かったんだけど大寒波の日に撮影してるんですよあの福岡も雪が今降ってて本当はリハがあったんだけど自走で行くにしても風強いし寒いし雪あるしで嫌だしタクシーもこういう時なんか絶対捕まんないからさあのー 帰りが不安だったので今日はリハビリをお休みしましたが昨日熊本に行ってきてあのウーパルをやってきたので、まあ、リハビリは昨日やってきたということでいいかなと思います、はい、ごぼうはねやっぱ腸活にはいいのでごぼうをいっぱいちゃんと取りたいと思いますはいこんな感じでごぼうが切れました人参も切っていこうと思います 最近ねいろいろお悩み相談をたくさんいただくことがあって DM の方で学生さんからもあるし社会人の方々からもあって別になんか障害があるとかの悩みじゃなくてね学校生活こういう悩みがあるんですとか社会人こうやってる上でこういう悩みがあるんですとか自分のこういうところが許せないというかねなんか 克服できなくて自分ってダメだなって思っちゃいますみたいなそういうご相談とかたくさんいただくんですけど、まあ、結構そういうのに一個一個私返す派なんですよねだから返して私なりにこういう風な考え方の方がいいんじゃないかなとかこういう風にしてみたらどうですかとかっていうアドバイスをさせていただいてで皆さんはなんかそういう考えやってみますとかありがとうございますっていう風には言って いただけるんですけど、まあ、その後ねちょっとやってみてチャレンジしてみてこういう風に変われました変われましたというかちょっとプラス思考になれましたとかいい方向に向かいましたみたいな返事っちゅうなんないんですよねやっぱりないからすごく気になるしなんか私はそのアドバイスをして正解だったのかなっていうのもすごく 正直気になるんです私のおかげでこうなったんだやったぜ私っていう話ではなくて今後やっぱりいろんな方とまだまだお話しする機会とか例えば相談で乗ってくださいって言われることがあった時にやっぱりその結果をさ知らないと似たようなお話があった時にこういう事例があって結果こういうふうになりましたって 言えた方が多分もっともっと次の方のためのアドバイスにつながるんじゃないかなって正直思うんですよね私は私がねアドバイスをした方々 <laughs> 結果どうだったのかよかったら教えていただきたいなって思うしもうちょっとこうした方が良かったですとかなんかこうこういうのは嫌でしたとかもしあるんだったら なんかそういうのも言ってほしいなって親は思います、はい、なんかやっぱこうマインドのことに関してもまあ人それぞれだけどでも変われるところは変われると思うしよく言われるのがなんでそんなにいろいろチャレンジできるんですか怖くないんですかって言われることがやっぱり多いんだけど まあ、確かに車椅子でねいろいろチャレンジするって障害がないよりやっぱり不安なのやっぱ自分で何かしら全部できるわけじゃないし何かがあった時に自分で対処できないこともあるからすごい不安なんだけどだからそれをやる前にいろいろ想像するしいろんな人からいろんなことを聞くけど結果結果やってみないと それが当たってるのか自分が想像してることより大変なことなのかまたは簡単なことだったのかって分かんないじゃんやっぱり想像の範囲内でしかないわけよ自分が想像できる想像の範囲内でしか考えられないから実際はやっぱりやってみないとわからない実際やってみて失敗したらどうするんですか何かあったらどうするんですかって言われるけど 死ぬほどのことのチャレンジをしてるわけでもないしなんかおい自身やっぱり死んでしまうかもしれないというような、ね、その転落事故があったからそれより怖いことってあんのかな下半身麻痺よりまあね大きな怪我をするようなチャレンジをするかもしれないけどでもやらない方の方が 俺にとっては損だなって思う例えば精神的な問題で失敗したとしても恋愛であっても勉強に関してあっても、まあ、部活動とかいろんな出来事に生活面のことに関してもたくさんの失敗ってやっぱしてきたと思うやらなきゃよかったなとか言わなきゃよかったなってたくさんあると思うんだけどでもそれって結果今思い出してみても何のことだっけ っていうレベル多分当時はすごいショックだったしすごい辛かったことってたくさんあったと思うけどでも今思うと何にそんな苦しんでたっけかなとか忘れるじゃん忘れてるし結局乗り越えてるじゃんって思うわけだから私が今からする失敗も数年後はきっと乗り越えてああれって何だったんだっけかなどんなことに悩んでたんだっけかな でもその悩んでたことによってそれを乗り越えれたから今があるんだよなってきっと私は思えるはずだって思うのよねだからやって自分が成長できたらいいなって思う派の人間なんですよみんなにできるできないじゃなくてやれるはずなのやれるんだけどやるかやらないかっていうだけの話で追いだけがやれる話じゃないし うんと、みんながやれない話じゃないのおいはそうやってやろうって思ったからやってるみんなもやろうって思えたらやれるっていう話よねよく社長さんたちも同じようなこと言うじゃん自分は別に特別なことしてないんですよってただ他の人が結果やらなかったことを自分がやってるだけなんですよっていう人とかいるでしょ私はそういうことかなって思う だからいろんなことをやれるはずでもみんながただやらないだけやれないんじゃないやらないだけって思うこういうの聞いててさ嫌な思いすんのかななんか偉そうだなとかさ思われんのかな <laughs> 豚肉を炒めていきたいと思います でもさじゃあ最近ね車椅子のいろんな人たちがこう活発的にいろんな人たちが表に出るようになってきたんじゃないかなって思うんです4年前とかに比べたらねでそうなったらやっぱりこういろんな人たちがいるんだけどでも車椅子の人をそういうオファーしてくれる企業団体ってそこまで伸びてないからさそう思った時に まあ、やっぱりタレント業というかそういうのって争奪戦になってくるじゃんポジション争いというかね、まあ、そういう部分では不安になることはたくさんあるね孫ちゃんはいつまでこういう風に活動できるんだろうかとか表舞台に入れるのだろうかってずっと表舞台にいたいのかどうなのかは自分では分からないんだけど でもやっぱり楽しい <laughs> いろんなところに行っていろんな人たちとお話しして普段はできないような体験ができるのはやっぱそういうイベントとかそういうメディアさんとかに呼んでいただくとやっぱそういうのってできるからそういうのができるのが楽しいなって思うからこそ他の障害がある人に負けないように どうやったら自分をもっともっとアピールできるのかなっては思うただその反面なんか別に障害だけを売りにするのもやっぱ嫌だなって思うどうしても車椅子の渋谷真子さんっていうのは取れないのかもしれないわからないけどねまだまだ取れないのかもしれないし私自身もやっぱりそういうのを武器にして やってる部分もあるからそれが取れることはないのかもしれないけどなんかそうじゃない渋谷の子さんでこう楽しく受け入れてもらえるようになるにはどうしたらいいのかなっていうのもやっぱ考えるねはいにんにくと生姜を入れますあ新しいこれ人参入れていきます もう切ったらぶち込んでいきます昔いじめられてたことが私にもあって、まあ、いじめというジャンルもさいろんなジャンルがもしかしたらあるのかもしれないけどおいの場合は「年こいてんじゃねえよ」っていうことで中学校の時に上級生の皆さんから いじめられてたんですが地元の中学校のいじめってなんかそんなにすごかったいじめではなく基本的に老いってさいつも一匹狼でいろんなグループに所属するタイプだったんだけど、まあ、だから結構一人でいることも多くて、まあ、人で廊下を歩いてる時とかに先輩たちは女子軍団は基本団体を組んで歩いているんだがすれ違う時に なんかこう悪口陰陰口じゃないかなんかボソッとなんか言われたりねあとなんかこのいじめはいろんな人に言うと「え何それ独特?」って言われるんだけど昇降口がまあみんな一緒なわけじゃんで靴が置いてあってねその靴をひっくり返すっていうなんかいじめがあって靴をひっくり返されてたりしてたわけですよ。 私だってそれってさやっぱ嫌嫌で落ち込むとかじゃなくてムカつくわけされてねなんでそんなことされなきゃいけないのお前らにみたいな <laughs> お前らにそんなことされる筋合いないし別になんか直接危害加えたわけじゃないのよだからよくさ裏拘束みたいな感じで1年生はこれしちゃいけない23年になったら別にこれ例えば運動着ね シャツ入れなきゃいけないとかなんかキャミソール着ちゃいけない1年生はこうタンクトップっぽい感じの下着を着なきゃいけないとかなんかそよくわからない裏校則みたいなのがやっぱどこにいる学校でもあるじゃん私はそういうの意味わかんないから自分の好きなように運動着を着て自分の好きなような下着をまあ着るわけですよだそれが気に食わないってなってそういうふうないじめみたいなのが発生してきて いや別に危害加えてないじゃんこっち自分の好きなようにやってそれが気に食わないっていうのはさただのひがみでしょ自分らがずっと守ってきてさなんでお前だけ1年生でそんなことやってんだよみたいな感じなわけですよ知らんわそんなもんっていうのでいじめが発生してきたけどじゃあ親はやり返すわけ基本 <laughs> 一人でもやり返すから まあ、そのすれ違う時にもしなんか団体行動をしてるその人たちから言われても「はあ?」みたいな「 <laughs> 寄ってたかって」でしか言えないやつらにそんなこと言われたくないですみたいな感じとかで言ってたし靴ひっくり返すに関してもおいもひっくり返してやったわけですよひっくり返すってなんだよって感じだったけどおいもひっくり返す すことの行為をしてプラス冬の時はその時代ムートンが流行った時代だったから結構3年生にはムートンを履いてたのねそのムートンをの中にもう雪をめっちゃ入れまくったりとかしてたのムートンにもう雪って最悪じゃん <laughs> でも C いらないって思ってムートの中に雪入れてやったり私バス通だったんだけどカリカリ梅とかが好きでいつもバス乗る前に家からカリカリ梅を食べてでも種が残るじゃないですかだからその種どうしようかなって外にも捨てるわけにはいかないし学校入る時には口の中にさ物入れてちゃダメだから学校入る時にじゃあどうしようかなっていうので 先輩方の靴の中に食べた梅干しの種を <laughs> 入れてみたりとかっていうのをしてたでも結局ねだんだんだんだんなくなってはきてたんだけどやっぱり私がさ折れないというか何も変わらないからもう諦めてたんだろうなっていうのもあるしまあ私の多分その一言が効いたのかなっていう一つが まあ、3年生って受験じゃん結局いいんですかってそういうことしててってその私が例えば先生にさ言言ってさこういうことされてますってなって先生に言って「君ら内心下がってもいいんですか?」って受験生なのにそんなことしてっていう感じのことをね言ったのボソッとそっから 結構一気になくなったなっていう記憶があるね、まそういう一人でも戦うタイプでは確かにあった、まあ、それはなぜかっていうとやっぱりもともと小学校1人でさ同級生がねその集落にいなくて1人で何でもやってたっていうのがあるから 何か物事に対してこう自分の発言をするっていうのは絶対やらなきゃいけなかったのお一人しかいなかったからだからそういうところでも私はそれで正しいと思ってるっていうことは口にしなきゃいけないんだなっていうそういう性格みたいなのはもうその小学校の時に養われたのかなとは思います この動画は果たしてまともな動画になるのかというのがとっても不安なんだけどこんにゃくは手でちぎっていきます板こんにゃくちょっと大さじ大さじ半蓋をしてなんか蒸し煮にするらしい意外と手間がかかる豚汁だな はいじゃあえっと少し煮込めましたあとは水をどんどん入れてってひたひたになるように入れるんですけどもう水を入れた時点で見えるかなこうちょっと茶色いの茶色いのこれがいいらしいこれがすごいもううまみ成分が出てるんだってまだこれでも 味噌は入れてないんですよね煮だったらお味噌溶いてであとはネギ入れて終わりあと味を見てですね終わりですねじゃあ沸騰したのでお味噌を入れていきますスティック味噌を使っておりまして入れていきます1個がねこれ大さじ1 だったから2本入れていきたいと思いますネギももう入れちゃいますねちばっとほいうまっすごいごぼうのうまみがすごいうわうまいうま <laughs> 反省大体ね今4時48分だから1時間20分くらいかかったんだけど、まあ、煮込んだのがあれすれば1時間くらいで済んだのかないやうまいはいどうですか豚汁さんですいやうまそうじゃないぜひ皆さん作ってみてください簡単で多分ダイエットレシピ 絶対これはダイエットレシピになるから本当におすすめですはいということで車椅子クッキングでございましたまた何かあの作ろうと思ったら作りたいと思います好評だったら作りますで作りながらあの何を話したらいいかわからないので作りながらこういうこと喋ってほしいですなんてあればぜひ コメントにくださいこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました